Zdravo svima, danas pravimo jedan detoks smuti. Ono što nam treba je jedna paprika, jedna šargarepa, jedan krastovac, jedna jabuka i sok od pola limuna. Znači sa vrlo malo vode. Pa ćemo sve to sada spojimo i da stavimo u blender.